iloinen siitä, että olen voinut auttaa ihmisiä oppimaan tietokoneen käyttöä ja olen myös iloinen heidän puolestaan siitä, että he ovat oppineet uusia taitoja. Itse asun yksin ja tämä tietokoneopetus on mahdollistanut minulle sen, että pystyn tapaamaan uusia ihmisiä.